မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မြန်မာရေးအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်ရေးအိမ်နီးချင်းဖြစ်လို့တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုမြင်လိုတယ်လို့တရုတ်ပြောတဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးမစ္စတာချန်ကန်ဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်မှာတမတော်အကြီးကဲဟောင်းဦးတန်းရွှေနဲ့တွေ့မဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNU နယ်မြေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်9သိန်းကျော်ထိရှိလာပြီလို့ KNU ပြောတဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစစ်တွင်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကရုရှားတပ်အင်အား2000လောက်သေတယ်လို့အမေရိကန်ပြောတဲ့သတင်း။တရုတ်နဲ့အဆက်ဖြတ်ရင်ဂျာမနီစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အနေရရှိတယ်လို့မာစီတီရဲ့ CEO သတိပေးတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြမရေးအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမြမပြည်တည်ငြိမ်ရေးအိမ်နီးချင်းဖြစ်လို့တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုမြင်လိုတယ်လို့တရုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မြမရေးအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်ရေးအိမ်နီးချင်းဖြစ်လို့တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုမြင့်လို့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးချန်ကန်ကပြောကြားလိုက်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရပိုင်း CJTN သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြက်တဲကရှုပ်ထွေးနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးပဲတရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံ၏အိမ်နီးချင်းဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်ရေးကိုတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့လို့ဘေကျင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန် မစ်နိုလန်ဟေဇာနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားခဲ့တာလို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြမကြီးကိုဝင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမြန်မာရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအရေးမှာသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကတဆင့်နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်စတင်ဖို့ကုညီဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့လည်းသူကထပ်မံပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှကတော့တရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးမစ္စတာချင်းကန်ဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းအချိန်မှာတက်မတော်ကြီးကဟာဦးတန်းရွှေနဲ့တွေ့မဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးမစ္စတာချင်းကန်ဟာဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းအချိန်မှာတက်မတော်ကြီးကဟောင်းဖြစ်သူဦးတန်းရွှေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးတန်းရွှေနဲ့တွေ့ပြီးနှစ်နာရီခြားပြီးချိန်ညနေပိုင်းမှာတော့မစ္စတာချင်းကန်ဟာနာဆာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဧပြီလ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့တက်မတော်ကြီးကဟောင်းဦးတန်းရွှေအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNU နယ်မြေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်9သိန်းကျော်ထိရှိလာပြီလို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNU မျိုးသားစီယုံ KNU နယ်မြေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်9သိန်းကျော်ထိရှိလာပြီလို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။ KNU ရဲ့ကော်တူလီနယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေဥယျာဉ်မှာလည်းများပြားလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ KNU နေမြေအတွင်းမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်3,600ကျော်ရှိခဲ့ရာကနေအခု2023ခုနှစ်ပထမ3လတာကာလအတွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဦးရေမှာ9,000ကျော်ထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံဖဒိုစောတော်နီကဆိုထားပါတယ်။ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လကုန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ116ကြိမ်ထိရှိပြီးတော့ဒေသခံ15ဦးသေဆုံးပြီးတော့20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကမေလ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ယူကရိန်းစစ်တွင်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကရုရှားတပ်အင်အား2000လောက်တည်ရလို့အမေရိကန်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဖြစ်ပွားနေဆဲစစ်ပွဲကြောင့်မနစ်ကဒီဇင်ဘာလကလေးကရုရှားဘက်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတသိန်းလောက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့လူ2000ကျော်လောက်သေဆုံးတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့အင်ဖြူတော်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တဆက်တည်းမှာပဲလက်တလောယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အခြေပိုင်းမှာရုရှားတွေရဲ့ထိုးစစ်ပြင်းထန်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုယူကရိန်းကညှင်းဆိုခဲ့ကြောင်း AP သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်း Donetsk ဒေသမှာတော့တိုက်ပွဲတွေအမှန်တကယ်ပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးဗမှုမျိုးကို ဝင်းရံပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့ကိုလည်းရုရှားကအသေးအံရုန်းကန်နေရစေပါရုရှားဘက်ကတည်ဆုံမှုနှုံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ခံမှန်းချက်ဟာမိမိတို့ထောက်လှမ်းရေးအချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံတယ်လို့အင်ဖြူတော်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောခွင့်ရသူဂျွန်ကာဘီကပြောပါတယ်။မကြသေးမီလတွေအတွင်းရုရှားရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတိတိတတ်တတိုးလာတယ်လို့ကိန်းဂဏန်းအသစ်တွေကပြသနေပါတယ်။ မနစ်ကဒီဇင်ဘာလကလေးကတည်ဆုံးခဲ့သူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးဟာရုရှားတို့ငားရန်ထားတဲ့ဝကနာကြီးစားတပ်ကနေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အများစုဟာရုရှားဘက်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ထောင်မှလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဂျွန်ကာဘီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရုတ်နဲ့အဆက်ဖြတ်ရင်ဂျာမနီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အနည်းရှိတယ်လို့မာစီတီရဲ့ CEO သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တရုတ်နဲ့ဆက်ဖြတ်တာဟာဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုအတွက်အနေရရှိစေတယ်လို့စိန်ခံကားထုတ်လုပ်တဲ့ Mercedes Benz လုပ်ငန်းရဲ့မှုဆောင်ရရှိချုပ်ကဧပြီလ30ရက်နေ့မှာတတိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရုရှားအဘော် RT သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တာပါ။လက်ရှိအနေအထားမှာဒေတာရင်းစီးပွားရေးရတရုတ်ပေါ်မိခိုနေရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမနီအပါအဝင်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အစိမ်းရောင်အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်ရည်ကြီးကုန်ကြမ်းတွေကိုအများဆုံးတင်သွင်းပေးနေပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဥရောပအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာနီနီကက်ကက်ရောရှက်နေတဲ့အတွက်တရုတ်နဲ့အဆက်ဖြတ်တာဟာအထိပ်ပဲမရှိပါဘူး။တရုတ်ကိုခွဲထွက်တာအထင်လွဲမှားမှုဖြစ်ပြီးတော့မလိုလားအပ်ပါဘူးလို့အမှုဆောင်ရရှိချုပ်လန်နီယက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကားဈေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဂျာမနီကထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာတရုတ်အပေါ်အလွန်မင်းမှီခိုနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြမော့ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။